की पाया चांदरा नाग मारे निशिका ਰੰਗੇਰੀ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਆਸ਼ਿਕਾ ਤੋਂ ਦਿਲ ਇਹ ਮੰਗੇ ਨੇ ਅੰਗਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਤਿਰੰਗੇ ਨੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਆਸ਼ਿਕਾ ਤੋਂ ਦਿਲ